Va pasando tantos días que yo muriéndome, amándote. Pensando en tu mirada loca y cómo unió mi corazón. Y voy en busca de tus besos, amor. Tal vez los dos nos conocimos, error. Quizá no pudimos soltar, no pasó Y hoy me muero por besarte Es que no puedo dejar de pensarte aparte Por la noche me levanto y no sé si es mentira Que te fuiste de mi vida, me la paso Caminando sin salida, buscando un punto de partida Recordando cada paso mil pedazos Somos tan fuego que nos acabamos Cenizas vinieron, cenizas llegaron Nuestro amor es como de esos fugitivos Peligroso, pero es que es muy adictivo Mujer, dime que todo tiene pa' usted Es que no puedo dejar de pensarte En cada rincón, cada parte encontrarte Mirarte en mil fotos, no poder tocarte Nos quedamos solo que punto y aparte Punto aparte Van pasando tantos días que yo muriéndome de tus besos, amor. Tal vez los dos nos conocimos error. Lastimamos Un día acabamos y otro día vamos Un amor prohibido, tóxico llamamos Eso es que nos gusta, por eso jugamos